Uy, cok. Uy, pantai. api lo, Le. Medan dia. Medan dia. Kemana bi le, That little mouse, cause I'm an albatross. manjang mah Berarti kau nak dipotong lah. ini ini aduh hati-hati tapi ya gitulah kita lukanya sama orang tua kita eh, sabar gitu aduh repot-repot sih nggak usah minum anda boleh oleh segala nggak tahu ah. pasti kan punya kebun kan kamu Ya. kelihatan buruk ngerti nggak maksudnya tanah tanah airnya apa ini tanah ya tanahnya tanah itu udah ribuan meter loh orang bilang ini boleh lu bilang boleh tapi maksud saya tanah itu kan tanah begini tanah yang gede itu yang luas itu kan maksud aku Jangan nah, begitu. jangan begini dong. Jangan begitu. Jangan begini. Eh, jangan begini, Eh, begini. Kamu jangan begitu. Jangan begini, eh, eh, Saya laporin. Saya laporin. mulai tak adil yang kaluan. Anjay. Apa nanti? Nak yang kaluan tak serius. Luar tinggal dulu. Ma. Dan lah dapat mega 150 tadi kapal kan? Eh kanduan lain. Eh coba kita sepuluh lain. Eh <laughs> dapat tuh perdon kok. Penasaran dia. <laughs> Mandek. Iya, Hai. On kawan iya eh kura tuh ya Bang. <coughs> aja, besi lah. Sampai lah kang dulu jadi gitu. Cepatlah kau bayar, wah. Eh? Ah, itu. Oh, Burung. Anjir. Iya, Pak. Anjir. Ah. Oh, Ada. Burung cecok. Ya, Kak, Bu. 네, putih Kalau mau bentuk batang. Jadi jadi skater yang dia, skater yang lagi lah ke dalamnya udah start dulu iya. udah yuk Woi, ada apa juga Woi, cok. Woi, pantai. <laughs> Bila bila le. Beram dia. Beram dia. ini tidur amat kan mek mek ancak dia eh panjang dia tanya eh, <laughs> hampir kan main dan ditakut dan bantah Eh, kalau 10 kali putar lah saya 170 iya, habis ya hmm hmm, hmm ah baca lah 2 b ya iya bang lah Kamu nak nyambat kat ni kan? Nak Tapi nak kata tadi Kau jambat tu dia enam satu. Nak yang pertama tadi Meja 4 S ni Meja 4 S ni Yang 800 tu Jangan लगाने आ रहा तुम jadi है जल्दी आए आओ चलिए सीलो ada yang Jadi lah Jadi lah Maka somo tiga kali itu tulis keren. Masuk nah. Deh. Ya. Hmm. Deh. Wow, pantai di kopi anjing aku nambi. Sampai sampai bilabi aku. Eh, bapak tujuh bilabi ya? Asyik. Ayo iya, tiga kali super kan. Besok lo, dia dah dapat lagi. Lagi. Dapat ni. Kamu nanya ay. Belum. <coughs>